Boa tarde, Noemí. Hola, boa tarde. Que tal? Ben, aquí. <laughs> <laughs> bueno, mira, vou facer unha presentación túa para que non te coñeza, que penso que por un hábito ou por outro, penso que hai moita xente que te pode coñecer, sobre todo por o placer que nos dan determinadas actividades túas, pero se hai algo que consideras que, que cumpre comentar e que eu non comento, eh, o engades tú sin ningún problema, vale? Vale. Bueno, pois Noemí Vázquez Nogueiras é unha empresaria rural, Sí. Profesora de galego e portugués na Escola Oficial de Idiomas e activista cultural. En este sentido, alá no rumo dos Cantos da Maré, que comenzaran en Pontevedra, foi organizadora do Festival Portugués Perto no campus de Ourense durante nove anos. A última edición hasta ahora celebrouse no 2019 e todos agardamos que siga despois desta, desta paréntesis vírica. Eh, organizas concertos de música, recitais literarios, presentacións de libros, o Festival Estoula, que me estuve comentando, que estuvo dentro da programación dunha, dun festival de internacional de teatro de Ourense, do Cito. Vale, Pero, o local social Asmorga tamén, pero, <laughs> empecé aí. Pero, ademais, tes unha empresa que se chama a Arca da Noe, e aquí viene el polo, en Vilar de Santos. É unha taberna cultural que dende hai seis anos é lugar de encontro de produtores e artesáns de toda a súa contorna. Artistas de calquera arte, xentes de bo santar, para os que ten pratos tradicionais con produtos locais e outros que comezan a ser clásicos ainda as ser tradicionais, como a hamburguesa de boi. Así é. <laughs> É natural de Piñera de Arcos sí. e a súa aposta pola comarca na que naceu e viviu fai que se reinvente continuamente e tamén agora na pandemia ca axuda de todo o teu entorno. Todo o mundo botou unha mão polo que comentabas. Premio Martín Codas como mellor sala de concertos en vivo, Premio Mendiño pola presenza continua do eido lusófono na vida de Arca e na vida de Noé. Eh, non sei se falta algo, eu tentei resumir, pero seguro que hai máis cousas. Eh, un pouco iso que che comentaba, que eu empecé con 16 anos, con Begoña, que era a miña profe de lingua galega e teatro, e a partir de aí tamén pasei a, ao teatro universitario, e estiven en Rosaura e despois en Compostela tamén no grupo de teatro EIS, no movimento, despois máis o movimento lingüístico e activista cultural, eh, no MDL, Movimento de Defensa da Lingua, e na Esmorga. Bueno, Eso desde os 16, 17. Activista total, e aí sí. sigues. Vale, pois pozo cas, cas preguntas a ver como que nos podes vale. aportar tú no eido de, de, de igualdade nun ámbito que, bueno, que é descoñecido neste sentido. <laughs> eh, tes un longo percorrido como activista cultural, como xa dixemos, e quixera saber como ves a presencia da muller en ese, en ese eido, no amplo sentido da palabra. Eh, se algún sector onde a presencia xa máis igualitaria respecto a dos homes, que dicir, dentro do teu eido, Donde hai igualdade, donde non? Como ves este tema? Eu creo que en xeral que a visibilidade que, hai, bueno, que ainda falta moito por facer. Digo, eh, eu en xeral pois non teño moito problema e vou, pero tipo a visibilidade pública e quen sempre fala son principalmente eles, non? E a nivel pois cultural e estou generalizando, eh? <laughs> non, isto nos casos específicos no que se refire pois a sala de concertos, pois a maior parte das salas de concertos deste país están re, xeridos e por, por homes, non? hai un par delas a nivel galego que levamos mulleres. E con respeito pois, ao ámbito cultural, iso que che dicía, que a cara visible sempre son, son eles, non? Nos somos, somos normalmente as traballadoras e estamos por detrás, pero tamén hai certas mulleres que están intentando pois, esforzarse porque outras nova xeración pois, que saiamos máis e que sexamos máis visibles. Non? Mm, ademais, hai que sumar o tema de que eres muller e rural. Sí. Estos factores xuntos, que, te, que desigualdade dan? Incentivan, é menor? Eh, pois a ver, eh, tes que ter moita paciencia e ter como unha especie de mau esquerda, non sei <laughs> se dicilo así, e supoño que eu intento eh, é que educar é que sona fatal <laughs> esa palabra, pero digo, intento eh, marcar bastante o meu territorio e hai, cousas, hai certas cousas que como teño unha taberna, non? hai certas cousas que eu non vou permitir desde o principio dos tempos non, os, non o permitín e entón ese é un espazo burbulla no que non se, non se permiten certos comportamentos machistas. Te a micromachismos? Claro, en xeral, vale. a ver, siguen existindo, non? Pero en xeral, na, na taberna, non? que supor, bueno, un espazo bastante masculino, pois intento que non se produzan eses, esas maneiras de, e eses comportamentos. En que, en que se nota? E que o notaría calqueira que entre ali? E a que... ver, que se nota? Pois eh, a hora de contratar a unha persoa, eh, os clientes vanche preguntar se si é home ou muller, e que prefiren que sexa unha muller para... A eles opinan sobre quen vas a contratar. Que, claro, <laughs> ou, digo, en xeral, non? Ese tipo vale, de, sí. de comportamentos entre eles existe, non? Bueno, entón tú tens que cortar aí, tens que explicar que que non importa quen sexa, o importante é a persoa e ao final vanse habituando e realmente da igual, vanse acostumando e da igual quen sexa e quen non, non? Entón é unha educación que dá bons resultados. Claro, vai, sí, pouco a pouco, pois pues, vas intentando. <laughs> facer un traballo. Non? Cal é o eido da, da desigualdade no que máis che costa facer esa pedagogía ou donde máis costa ver resultados? Dentro dese ámbito de taberna que tú dis. Eh, pois con, respe con, con respeito a, a iso, non? A, a que por detrás asocian como que tú és unha especie de, a ver, que non, non nin, to, nin son todos, nin é xeral, pero hai certo público masculino que pensa que vai ali e que tú és unha especie de obxeto de desexo, non? Ou que a persoa que está traballando ali e que teñen e que poden que se poden permitir todo tipo de comentarios ou que teñen unha seguridade de que poden que tú podes querer algo con eles polo simple feito de que tú lle des un, un pouco máis de conversa e realmente por por amizade, non? Ou por, por naturalidade que falas con toda a xente, non, <laughs> non estás buscando máis. Non sei se... Se me ocorre a mí, se me ocorre a mí, o mellor, si, si teñen claro que a propietaria eres tú ou sempre estará en casa con medio. Ah, claro, sí, por eso sí, sí, tamén, buf, teme pasado, sí, sí, sí que teño que bater na, na, na, na, no, na barra e dicir que son eu, claro. Sí, sí. Bueno, nos parece unha loita diaria. <laughs> sí. Esa desigualdade. Sí. <laughs> Vale. Eh... A ver, é, é e non é, tamén, bueno, naturalizas, non? E ao final lévalo, pois, con unha especie de filosofía intentando, mm. xa sabes, xa sabes co que te vas a encontrar e tamén sabes con quen pues, pois, estou me liando un pouco, <laughs> digo que en xeral sabes que sí que loita, pero que a naturalizas, non? Uh mm. -huh. E despois que ao final tamén a arca é un tipo de, de local eh, burbulla e especial e e a parte de xente dali e que veñen que me moita xente dali, a xente dali é como moi respetuosa cara a miña persoa e cara como podo pensar, iso dábase máis ao principio, non? Ao final é unha burbulla, é un grupo de xente e ven determinado grupo de xente e, un determin... e non se vai permitir ese tipo de comportamentos. Vale. Ese tipo de situacións sí que teñen pasado, pero é o que estou dicindo que... E fora que desa con... burbulla, eh, e recordando que eres muller rural e empresaria, sí. que me parece unha combinación, pois pues eso, dura para, para afrontar o día a día en temas de desigualdade, pero fora desa burbulla, consideras que o tema do rural Que ainda hai eh, moito por eh, facer. Eh, é claro. un incentivo máis para detectar máis violencia de xénero, vou máis alá, violencia de xénero. Isto que estás comentando en outros, en outros ámbitos podría considerarse violencia de xénero, porque é violencia psicolóxica, porque é afrontar, uh -huh. de marcar territorio, vale unha vez que eso está normalizado, máis alá de eso, crees que o rural e ser empresaria pode dar pé a outro tipo, non o teu caso particular, pero no teu entorno? Claro, é que eu creo que tamén depende de, do, da contorna na que te movas, educacional e con quen te movas, non? Digo que dá igual no rural ou na cidade, que vai, es, esa violencia ou ese a violencia de xénero non existe só no rural ou hai máis no rural, existe tamén na cidade. Uh -huh. E non por iso Que pode ser máis visible porque hai menos xente? Pois pode ser, pero en xeral pois das en todos, en todos os ámbitos, non? Ti eres docente. Ti consideras que a educación é fundamental para conseguir outros comportamentos, para acabar ca desigualdade, para acabar ca súas consecuencias? Claro, sí, sí, por suposto. E que crees, que, que, crees que, que, se fa, que non se fai en educación en este momento? E que debería facerse pois, para, para reducir un pouco todo ese ambiente de violencia que, bueno, que, realmente he coñecido e se sabe que existe. É que é complicadísimo, <laughs> non te sabería dicir unha fórmula. Supoño que, separar, que natu o sea, naturalizar comportamentos, non? E que e intentar romper con certas con certas conductas e, e con certos roles que nos son asignados ou e que non sei moi ben como... Pero eso falamos de ámbito escolar, claro. ou ámbito familiar, ou ámbito empresarial, Se en queres distinguir, pois pues, claro, se ocurre alguna cousa... En todos os ámbitos, supoño, non? Digo, <laughs> non sei. E, e algunha vez falando ou vivindo este tema, eh, pensaches, esta é unha pregunta que facemos a porque para aportar, hai algún tipo de microaccións cotías que se che ocurra, que se poden comentar, pois para que calqueira poda interiorizar e dicir, ah, claro, a mí se me ocurre sempre da linguaxe discriminatoria, sí. vale? eh, esa xa digo entón xa non máis. Claro, sí, pero bueno, que, que é unha cousa que sí se pode ter en conta e polo menos concienciarse delo, pero por pues, se ti se te ocorre algunha outra microacción, algo que pues, pode facer unha persoa normal microaccións que facemos na arca porque hai un grupo de xente que me axuda moitísimo, pois a microacción é que normalmente hai quere, quere alguén axudarme ou queren ser voluntariosos e ou iso, pois alguén sei que se está un home ou unha muller ofrecéndose, vou facer discriminación, bueno, vou intentar que sexa home que me que empoña a mesa e a muller que vaya por leña ou cousas deste tipo, non sei se che vale. Me vale, me vale. Claro, un pouco cambiar os roles, sabes? Pero de... fora dese de ámbito, desa de burbulla sí. tía, tú, eh, que tamén das clase, sí. que decir, ves algo necesario, algún, algo que oigas reiteradamente en clase e dices, isto non, isto non debía ser, algunha algunha outra acción, como estás en tantos ámbitos, claro, pois si podes aportarnos en cada un deles. <laughs> Claro, claro que... sí, a nivel educativo pois tamén iso, cambiar os roles, intentar que as mulleres falen máis nas aulas, creo que é importante. Non so que se, bueno, é que normalmente é un público feminino, a maioritariamente os que ven, as que veñen á escola de idiomas, pero intentar que colabore todo o mundo e que todo o mundo traballe, que todo o mundo fale, e intentar ir un pouco, eh, si Valería por aí, E non sei, a nivel empresarial, pois iso, mellor pois facer máis intentar visibilizarnos máis unhas ás outras e apoiarnos máis os nosos traballos e promover máis o que facemos unhas, so, unhas, unhas e as outras, non? Algo así. Eh, non se preguntei, non falamos en ningún momento do ámbito institucional, co cual tú ves todo como algo como moi personal, unha letra personal, pero, sí, pero claro. eh, dentro do ámbito institucional administracións públicas, organizacións, colectivos, institucións, crees que hai algo básico que se debería facer e que non se está a facer para rematar e para reducir esa, esa desigualdade? Pois intentar equiparar, non? <laughs> De que xeito? Eh, te ocurre? Wow, <laughs> que complicado. Eh, pois intentando promover, pois iso, eh, non sei, darlle eh, máis posibilidade, pois no caso do rural a, a mulleres que estén que, a emprendedoras, pois máis axudas económicas ou máis iso, máis publicidade, máis visibilidade, intentar promover máis o seu traballo. Uh -huh. Dende que empezaste a taberna, que dixemos que eran seis anos, tú notaches cambios? Non na tua taberna, Con respecto no, a min... no, no ámbito, no ámbito, no teu, no teu entorno, notache cambios, por exemplo, mulleres empresarias que agora se animan, antes non, notas cambios, evolucións? en, no tema de desigualdade de cara a algo mellor? Si, sí, hai bastante, bueno, hai xente que está facendo, mulleres que están facendo cousas tamén por ali e tamén, bueno, iso, novo, novas taberneiras que decidiron facer tamén eh, pues, tabernas culturais polo resto do país, coñezo a, a Casa Cabeira, que é a que leva unha rapaza, Alba, co, co seu mozo, ou o Bar Pancho, tamén é outra rapaza en Tui, digo que están saindo cousas que viñeron ali a, a preguntarme como facía, como tal, e, e saíron novos proxectos parecidos ao meu. Tecendo redes, estupendo. sí. Mira, en Sedal, como ves o futuro dos nenos e das nenas? Crees que imos hacia unha sociedade na que se note máis igualdade nas súas vidas? Eu espero que sí, e, e creo que sí. Polo menos, bueno, eu xa noto diferencia con respecto... A ver, é que depende e que educacional depende a que grupo de, de persoas te refiras. Claro, aí sempre influe moito a, a, a contorna desa rapaza ou dese rapaz, non? Entón, iso, o que falábamos antes, de que é fundamental a educación. Pero sí que vexo diferenzas eh, entre a xente da miña idade e a xente que ten 24 anos, dunha determinada ideoloxía ou maneira de estar no mundo, están como, sí que, están, sí que se notan avances. Uh -huh. Pois non sei se hai unha frase que se che poda ocurrir, que de repente se te pasou e dices, ah, pois mira, igual podo resumir. Si tú unha frase que che quede por decir, si queres, en plan esperanza, ou en plan crítica, <laughs> por o tema da desigualdade, ou, ou unha petición, ou algo pois que temos moito por facer, pero que vamos no bo camiño e que hai que pensar en positivo e que o podemos conseguir e que o vamos conseguir. E só cousa de mulleres? E, non, por suposto de homes tamén. <laughs> Os homes son super necesarios neste traballo. E tamén creo que outra parte que están está mudando de actitude, non? Ou, ou hai certos, bueno, homes e non só de non só os máis novos, sino tamén que xente que dá outro outro paso, non? Xente pois de 60, de 50 que están vendo as cousas de outra maneira. Bueno, eu quero ser positiva <laughs> e quero pensar que isto que pode ir para para ben e para <laughs> unha sociedade máis igualitaria. Pois pues sexamos positivos. Moitas gracias, Noemí. A ti, obrigada.